Baixo terra estarás, nunca de ti, morta memoria verá. Nin saudade, que a ti, desta roseira, nada as musas dan. Ignorada tamén, ti marcharás a esa infernal mansión, e voando vagarás, sempre sen luz, xunto aos mortos, ti. Como se acepta universalmente dende hai un tempo, unha gran preparación cultural non fai sabio ao mame, Unha preparación cultural mínima fai sabia unha muller. Pamplinas, miña filla, publica, sexa como sexa. Todas as señoras fano hoxe en día, non para gañar cartos, como podes imaginar, senón como garantía de que os seus futuros maridos a respetarán intelectualmente. Xa non recordaba meus escuros tempos como institutriz, a profesión máis triste que pode ter unha muller ese pasarse na existencia privada que ninguén valora, esa reclusión estranxeira nunha casa onde todo resulta lleo e lonxano. Todas as miñas penas desapareceran. E ata a carta dese poeta, ao que un día tanto admirei, na que me dixo que a literatura non era traballo dunha muller, nin debe selo, porque quen realizaría entón as tarefas que permiten que os homens escriban? Ser muller é unha delicia, pero todos os homes dan grazas devotamente ao Señor por non ser unha delas. Nós somos iguais unha vez. Cando rezan nados, acurrucáronos no colo da nosa enfermeira. Seremos iguais novamente cando nos aten as mandíbulas por último soño. Ninguna muller ten dereito a casar cun home se se vai ver obrigada a moldearse para adotarse a ele. Os homes son como a terra, e nós como a lúa. Sempre lles amosamos un lado, e creen que non hai outro, porque non o ven, pero ali está. Teñas en conta que nela non é ser perverso, senón unha muller cegada por unha pasión, que obrou non por a súa libre bondade, senón empuxada por as circunstancias. Non xes parecía correcto que eu contase a historia dun infanticidio, Ese, se, e non obstante, pode ter acaso límites a obra do artista, é tan extraño o papel de escritora que non teño ningún envexa de representarlo. O que a mí me doeu foi que co motivo da publicación deste libro se sacase a relucir a súa autoría e todo o rebumio que isto ocasionou. Se non fose a casualidade de que está escrito por unha muller, nesta terra onde as mulleres non son afeccionadas a escribir, teríase falado do libro en sí en profundidade. Estar casada é, como explicarlo, tremer porque o costeleta do teu marido este demasiado feito, o colo da camisa demasiado brando, o baño demasiado quente é asumir o, esgotador papel de colchón entre o mal humor do home, a avaricia do home, a súa preguiza, a súa gula, esta domesticidade é dolorosa e humillante. Teñan a seguridade de como a longa paciencia unhas dores cuidadosamente agochadas formaron, afirmaron e endureceron esta muller da que todo o mundo di é de aceiro, é muller e sinceramente iso basta. O poeta Baudelaire dixo de min que era estúpida e creída, que as miñas ideas morais teñen a mesma profundidade de suízo e delicadeza que as limpadoras e as mantidas. O meu editor dixo, querida señora, non faga libros, faga negros. Pero eu digo... Nin a estúpida coquetería, nin o desexo de gustar a todos os homens dominará o meu ser. O mundo coñecerame e entenderáme algún día. E, se iso ocorre, non importará demasiado, porque terei aberto o camiño para outras mulleres. Isto é insoportable para unha persoa que teña algún literato e algún sentimento de poesía no corazón. Pero sobre todo, a ti, amiga miña, ti non sabes o que é ser escritora. Polas pois rúas sinalante constantemente, e non para ver, Murmuran de ti en todas partes. As mulleres ponen en releve ata o máis agochado dos teus defectos. E os homens non deixan de dicirche sempre que poden que unha muller en talento é unha verdadeira calamidade. Sobre todo os que escriben e se teñen por graciosos non deixan pasar nunca ocasión de dicirche que as mulleres deben deixar a pluma e repasar os calcetins dos seus homens, se os teñen e se non, aínda que xesa, os do seu criado. Fuxida é a palabra agradecida, que eu, a miúdo, de noite, considero sen espectáculo á vista, Non é para divisar o Salvador, é para ser salvado. E por iso poi a cabeza sobre esa palabra fiel. Dice que a palabra está morta cando se pronuncia. Eu digo que comeza a vivir ese día. E se pola falta de educación a muller e o home son peores, e máis desgraciados peor, e máis desgraciada será a sociedade. Abrid escolas e cerraránse os cárceles. Se a lei civil mira a muller como un ser inferior ao home, moral e intelectualmente considerada, por que a lei criminal impón penas iguais cando delinque? A sociedade non pode, en xustiza, proibir o exercicio honrado das súas facultades á metade do xénero humano. Ás veces, deixándome lavar pola imaginación, Preguntéisme como sería o mundo se a muller chegase a emanciparse como pretenden algúns e imaginei na abogada, catedrática e ministra do Parlamento votando leis e discutindo co, co seus colegas mas, os máis graves asuntos das nacións Non, non hai que temer o día en que... a muller alcance o home no seu perfeccionamento intelectual así que sabedeo, a vosa misión é ir a par do home tomade da escola emancipadora e instrucción máis ampla metedevos no estudo para que, Na loita que entre uns e outros estamos chamados a soster, teñades armas de reserva coas que defendervos.